menangkan sebulan rajat 200 diber 200 nah heap sama seraga di tanggal kalapa Ya Allah ya Robbi fokus mulai jab tasbihh kencengan kurang ayangnyawa pajak pakai wakul coba ya nya coba nonton polama kuat nonton tipi kuat mainkoprok kuat kadang-kadang main catur tim maghrib kan subuh kuat coba laining pakai maca coba menang dua jam HP majikan Abbasil so-soana coba orgala kitanya Pakun konsep naskuma Imam Ghazali deg tigawe urusan urusan pagaweat garagaji tukang bas je saja bana Sebab cek Imam Ghazali deg gawek nu dipeetaken adalah tan ga fatali jeung awak tapi aduh awak nagudu di kuta tapi dek ibadah rohaniruhruhlah di Ulah di sebehan benerruhdudeg berangkat lamun awak deg dipakai ibadah rohnu main awak na di keencengan. yang tumak ninah ulah aya nu ngaganggu tak di bulan Rajabmunwiri dankul naon-naon dikul nanyaken ga lembur tadi ngajiji bulan me membaca naon sebera 2000.000 urusan <laughs> malaikanya padahal <laughs> ngomong eh, segala malaikat segala lamun ibadah Nusjena puasa suasana tekursa bulan ulah sebab besi Kaliru jeung Romaadahon bulan jadi puasa sebulan mangan Romaadandoang air Rajab Rajabliwati sebulan sebulan <laughs> setengah sebulan 10 bue sebulan 5 bue atau sebulan dua buwari eh, pasti dipikin pasti jari tiga mendekik turuntina 11 27 poigang Nabi Man as awalrin mind saja lemanu puasa tanggal 27 Rarajab kelahtina bakal catat kugusi Allahu nilai nasarje puasa genep 10 tahun kurang umur genep 10 tahun ku puasa Rajab berarti sampai-sapa enak orang bukan nilai puasa-puasa puasa puasa puasa Waduh untung biasa catat di jerahhati gasg man diliwatkan sebablah 27 genep 10 umuringkan bisa-bisa 70 guys man datang ke bulan sawwal puasa karena boro-borod datang kasyawal je 27 bisa tadikurangannya bisa asal ganjil namun T2725 bisa ter kurangrang bisa dua tilu kurang bisa gar tiji Geus sapoe bae rebo bae geus. Aduh cedek ge sapoe geus datang ka lohor. Hanya teu kuat datang ka lohor bodem. Teu kira-kira nawar keneh bae. Siapa? Bener gede mau mal puasa bae buru. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ieu iya, Kanjeng Nabi mempromosikan kau umatna hiji Abeh nilai-nilai puasa jab kaken kau umur-umuur rang kurangkung nabi Masya Allah Allahlam dengan puasa 27 Boy tapi nilai sar waje ke de 10 tahun nomor ke26 kang nabi mempromosikan ke di bulan Rajab dia julukanana syahrullahil Asad. Jadi eueuh perang di baheula lagi bulan Rajab mah pakai ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat teh penting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab kurang geus nyahor bo teh tanggal hiji rajab deuk puasa aja ti kuari eta mah mangazam pan lain niat kudaon malam merboreup hees hudang-hudang jam 7 ci cekena puasa teu niat keur jam 7 jam 8 mikiran bayangana puasa tak ulah tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 Hai karenaget hati tagaljak niat puasa ah, bo puasa puasabeg <laughs> bisa syarat can ngahar na naon minum bisadiniat kurang puasa nuti petigiatan diceritakan puasa sampai-po naganjaran nais sering 27 orang ngadoa ke Allah mudah-mudahan orangkabhan di berehat diberreek ngalaksanakan ibadah gagu ya Allah bo puasana Muhammad diharapwa yang menang ridho Allah Subhanahu punya ta'ala mudah-mudahan orang kebean diaririhoku Gusya Allah namun Allahgus Ridho roballahu anhzali Kaliman robba di akkhhir di akhirat di bawah bendera Kangjeng nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Alaihi Wasallamkum